ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ತನಕ ಬರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಅದನ್ನು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೀ ಬೇಕಾದವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ <laughs> ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಟೈರು ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ <laughs> ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದವರು ಪಕ್ಕ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅರ್ಬಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಇವತ್ತೂ ಅರ್ಬಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿದ್ದಾರೆ hi Arbaz welcome to N T P rides ಹಾಗೇನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಬಸ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಫರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಒಳಗೆ ಯಾರೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಲ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲ್ಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ fresh first party insurance insurance running ಇಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ <coughs> ಅದರಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಡಿದೊಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಹಾಗೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ eight three one zero six seven three seven double five ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂಬರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಆದರೂ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಬಂದು ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ರೋಡು ಈ ಆಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೋಡು ಆ ರೋಡು ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೀದಾ ಬರುತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕದ ರೋಡು ಸೀದಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀತೋ ಇದೆ ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಹೇ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಗೆಟಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜೀತೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಡಿ ಏಳಡಿನ ಗಾಡಿ ಆರು ಆರೂವರೆ ಆರೂವರೆನಾ ಆರೂವರೆಗಿಂತ ಲಾಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆರೂವರೆ ಆರೂವರೆನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲ್ ಹದಿನೇಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಾಕಿ ಡಿಟೇಲು ಏನೇ ಇದ್ರು ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಇದು low model Tata Ace H T low model ನೋಡಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಲೋ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಗಾಡಿನೋ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸದ ರಿಬಲ್ಟಾ ರಿಬಲ್ ಟೈರು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು negotiable F C insurance fresh ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಜೀನಿಯನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಆ ಥರದಲ್ಲ ಇದು ಜಿನೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಗೆಲಿ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ hundred percent guarantee first party insurance first first party insurance ಇದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಗಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಹಾಂ ಇದು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರಾ ನಾಲ್ಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಮೂರು ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಟೈರು ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸು ಗಾಡಿನೂ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದು ಜಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ two thousand eighteen B S four ಗಾಡಿ zip excel Tata Ace zip excel ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಪೋಲೋ ಟೈರು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಹೊಸ ಟೈರು ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ one eighty five one eighty five ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಮೊದಲು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಆಲ್ಫಾ ಹೊಸ battery fresh F C insurance ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಳ್ಳೆ ಟಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ರೇಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ವೈಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಜಿಕ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ A B S single channel A B S ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ single channel A B S ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇನು ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು December vehicle twenty one registration twenty twenty one ಇಪ್ಪತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು registration twenty twenty one registration ಗಾಡಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವ ಇದು ಹಾಂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ವಾ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಗಾಡಿನೂ ಬೇಕಾದವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಟೀ ಬೇಕಾದವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ <laughs> ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ <laughs> ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ zero nine H P six by nine eight ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಬಾಜನ್ನು ಅರ್ಬಾಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಲಿಕೇಶಿ main road Mandi Mohalla Mysore twenty one ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ಈ ಟೈರ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತದ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೈರು ಅಲ್ಲ ಟೈರು ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತದ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಹಾಂ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನಾರು ಬಸ್ ಸರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪಾಸಿಂಗು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದವರು ಪಕ್ಕ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸು ಹಾಂ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸರ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ವಾ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಸಾರಿ ಇದು ಇದು ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೈಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಫರ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಬರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಈಗ ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಿರೋಂಥ ಆಫರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಂತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಹಾಗೇನೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಈಗ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗುವಾಗ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ತನಕ ಇರೋಂಥ ಆಫರು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕಾದವರು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ತನಕ ಬರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಆಫರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್